Çeşçi giyimdirdi. Giyimdi çeç giyimdi. Çeşçiden giyimdi. Neli? Ya, Bizlik girmez. Biz Gungu Çavuz, Gungu. Gungu. Şef, Güyü kalmayız mı? Ee, baş işte çıkarak bastı. Biz Gungu, Gungu Çavuz.